حبيبي الله توسلنا ببسم الله وبالحد رسول الله وكل بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول وكن